Danas u Baču, tu je naš dugar Nemanja. Gas je zvono da ga više ne maltretiraju, da može da lovi na miru. Vodič Marija, njega ste već ovaj, zapazili. Večera su potraze za divnim svinjama i sandaćem. Kaže Nemanja, ovaj domaći sa, sa ovom stranom izvoznom ovaj, ambalažom najbolje puca. Vidjet ćemo Оце от там вище не треба. pored, pored 30.06 ovi džakovi najbolje brane kukuruse. simpatično. Ne?

Pojutro pa se dam požaj. Ma ja odu kod njega. još neko, još neko kopa. Mologa. Što kaže ovaj? Kad smo krenuli... Što smrdi lise? A? Smrdi lise. A, smrdili. sreće. Cilja svi svima. Nekom manja, nekom veća. Ovaj ga je ubo. Mislim da ću opet da se namažem im za komarice. Čekaj, si ga guzi se repetira ponovno. Evo čukaš. Nije ga to je leži. Jednu ivicu, ivicu, ivicu. Miri sad samo glavu. I uče mi se. Čini se si ga, dobio negdje Da, pozadi. Mhm. Išao mi, krenuo mi i nije e. stao. zakon izbacio odmah. Nije, nisam zategao ovak. Nis do kraja. Nego sam polako. Znaš kako je falo da pogodiš i drugog? Ja sam vidio da je drugi skučio. Drugi je bio nekaj iza, znaš kako je bio blizu? Ja sam mislio. Rekao, dobit će drugog rečeno da sad kad skočio da je i ovaj pisao polovnja. Ovo je veći mnogo. Što je pusio? Ja sam se setio od drugog da može. Uf, bravo majstor. Uvijek? Znaš kako je otpo? Ne, popucaj sam. Igra još. Dobio si ga po sredu. Svaka čast. Aj, ja. Ufa. Ah, é. Pode. se Jesi stao na, jesi stao na njega? Jednog je nakucao, drugi je pa. Sad ćemo vidjeti. Ne treba, je. Ne hm? treba, krvi. Ja mislim da je previše gusto da bi ga našli. E. Nađem samo sljedeću prvo. Hm? Da bi našao samo sljedeću. Čim je dobije 306, gotovi. A gotovo je, ko zna gdje je ušao. Ma da. Dobio negdje pozadi, ali eto. Hajde po ovo drugog. Gusto je tu baš. ga nije pa ono. I, drugi I drugi onaj gotov. Samo eto malo lošiji pogodak u koju je gusto, ali... Ovog sam ovdje pucu. Da. A ovog drugog sam ovdje. Mama je ušla unutra. Da. Ну, 120 метрів, добре.